Na casa 7.6, nós representamos quem são os envolvidos nessa produção. Né? Então, no, no caso desse produto, desse projeto, é, os envolvidos sou eu, as pessoas com quem eu fiz parceria e contratei é, para essa produção. Né? Também a gente pode representar quem é o público-alvo desse projeto é, e outros envolvidos todo mundo que for necessário para essa produção é, acontecer e ter sentido.